guys, kembali lagi dengan saya Meat Hunter Desanta yang akan menunjukkan cara install game jadul yang bernama Metal Slug. Ya, ini adalah game terlaris pada tahun 1998 sampai sekarang. Bagi sebagian orang, game ini mempunyai unsur-unsur yang sangat menarik dari segi grafik sampai mekanisme game yang sangat ketinggalan zaman namun dibalik semua itu rating yang tinggi oke tanpa basa-basi lagi kita mulai tutorialnya oke sekarang kita ke manager file lalu klik aplikasi nah lalu install PSP Goldnya kalian bisa membeli aplikasinya di Play Store atau download linknya di bawah oke sekarang keluar nah aplikasinya itu eh, eh. Nah, aplikasinya seperti ini sekarang kita pergi ke JRC Pro dan cari hasil downloadnya eh, maksud saya file metal slugnya filenya berupa 7 jet nah ini tekan gambarnya untuk menandai lalu kalian tekan ekstrak di sini kalian ekstrak di tempat mana saja lalu tekan ini dan tunggu beberapa waktu ekstraknya cukup lama saya akan men-skip bagian ini karena memakan waktu 20 menit 20 sampai 25 menit kita skip saja saat 10% btw sebelum videonya saya skip kalian bisa menolong teman saya dengan cara klik tombol icon di atas yang ini nah sedikit lagi ternyata lumayan lama ini hasil ekstraknya padahal ini videonya dipercepat nah udah selesai ternyata nah ini namanya Metal Slug Collection ISO bukan yang XX sekarang kita cari file save game file save nya nah nanti taruh di PSP eh. nah ini namanya ULES kalian potong saja lalu simpan di folder PSP dan game Oke, itu sudah. Sekarang kita mainkan gamenya. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Dan ini gamenya. Ukuran gamenya cukup besar. saya juga 1 giga 200 dulu yang kita mainkan untuk mengetes performanya kita setting dulu nah ini cara settingnya kalian bisa meniru settingan saya hmm. seperti ini ini, ini dicentang semua kecuali yang ini yang soal show fps counter kalian bebas pilih apa saja audio nah kalau audio latensi kalian pilih high saja soal controller saya pakai stick PS2 dan ini hanya contoh saja saya tampilkan semua opasitas tombolnya juga kalian atur setinggi mungkin atau serendah mungkin kita 50 saja kalau soal yang lainnya kayaknya gak usah deh oke kita main saja maaf kalau nanti pas main agak ngelag karena HP kentang hmm. Metal Slug Anthology ini trailernya hmm, ini jagoan saya tonton saja trailer ini biar tidak bikin penasaran nah ini dia gamenya hampir mirip dengan PS2 bukan hampir mirip tapi mirip kita setting dulu maaf kalau suaranya terlalu keras oke kita mainkan sekarang kita pilih Metal Slug 3 maaf kalau nggak lagi nah kita pilih Pio saja, saja. Oke, ini tampilannya seperti ini. Mirip banget sama PS2 Ih, kakek ada di atas. Lumayan. ikannya OP sekali oh, itu apa ada belalang belalang gede amat banyak loh. hmm. Hmm. nasi daging Hmm, ada blokade. Uh, gendut. Kalau mati bisa bahaya. Eh, bapak malah terjun. Terjun lagi si bapak. Thank hmm, you. Hmm, hmm. teman-teman ada ikan terbang sudah sampai di sini wow ini bosnya ternyata seekor kelomang besar sama tanknya terlalu OP oke itu saja gameplay hari ini gameplay oke okay guys itu saja video dari saya hari ini mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata yang tidak enak didengar jika kalian ingin request video tentang sesuatu kalian bisa komentar di bawah sekali lagi mohon maaf bila ada sesuatu yang tidak enak sampai jumpa di video selanjutnya di gameplay Slug 3 kalau saya sudah mempunyai alat-alat yang memadai buat rekaman video akan membuat video apa saja yang kalian inginkan oke itu aja dan